Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo my friend, my friend ya. Ketemu lagi dengan gua Ipang Goblok. Kali ini gua akan berkaraoke ria. Karena gua udah lama gak posting di Goblok Band, jadi gua akan hevan-hevan aja ya bawain lagu requestan dari teman-teman di Instagram dan juga di Facebook. Gua disuruh bawain lagunya Die How. Judulnya apa aja? Gue akan coba bawain lagunya dia How yang berjudul apa ya? Ada aku di sini. Asik. Jadi buat teman-teman nanti yang mau request request aja ya di kolom komentar ya. Mungkin suara gue lagi agak-agak bindeng, tapi esok Kita coba ya. Oke. Okay ini versi kentung ya menjadi sesuatu yang berarti untukmu Tapi tidak sesaat biarkan aku jadi tempat untuk bersandar di saat kau terpuruk rapuh Jangan sampai kau lemah yakin kau pasti bisa bangkit Jangan anggap kau sendiri hadapi Ada aku di sini Walau dia ini telah lama di hidupmu Namun sampai kini tak bahagiakan kamu Lupakan semua semuanya tinggalkan saja berjuma. Uh, buka bukalah matamu selebar dunia ini dan rasakan banyak orang yang peduli jangan ingat lagi jangan kau sesali ada aku di sini biarkan aku jadi sesuatu yang berarti untukmu tapi tidak sesaat biarkan aku jadi sesuatu yang berarti untukmu tapi tidak sesaat jangan sampai kau lemah yakin kau pasti bisa bangkit Jangan anggap kau sendiri hadapi Ada aku di sini Walau dia ini telah lama di hidupmu Namun sampai kini tak bahagiakan kamu Lupakan semuanya Tinggalkan saja Percuma uh, Dalam matamu Selebar dunia ini Rasakan banyak orang yang peduli Jangan ingat lagi Jangan kau sesali Ada aku di sini Jangan ingat lagi Jangan kau sesali Ada aku di sini jangan kau sesali ada aku di sini. Asik. Ya boleh lah. Oke, jadi buat teman-teman nanti yang pengen request-request lagu-lagu buat berkaraoke ya, tulis aja di kolom komentar ya. Gua akan coba nyanyiin. Biarinlah, biarin lagunya enak tapi yang nyanyi gak enak ya thank you buat teman-teman, buat my friend, my friend, buat kawan-kawan gua. Nanti gua akan update lagi dan gua akan menyanyikan lagu yang sesuai sama request kalian. Oke? Okay? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jari kelingking. Yeah.